ხაშის გემო არ დაივიწყებ. ვა. თუ არი ხაში აქ მაგრამ გაზზე დავ მიედი შევადგენილია რა ვაი და ნოვეი ვაი მეც მამის მომიტა განა ხო ეს მის აკვირეთ ეს რა დავა ფერიკეთ ვარ დავკვირე და ყველა ვიმირა ამ ზონტერი დაჭინდა და დაიწყა კიჩო Литовская. Номер Ачебутова потока. Вот пока... Надо много соль, потом чеснок и... Да, чеснок. Начать кушать. Чеснок и соль. Начи, начи. Кайхаши, Ямрели. Ямрели? Ямрели. <laughs> 그 맛을 보고 쳐야지 소금 우와 일단 꿀 있어 예 까로바 까로바? <laughs> 아. 뭐가 보이시죠러다다 듣고 Это как н а з 조자 사람들이 해장하는 국이라는데 하시. 대단. 짜짜 옥대바 거의 집었어. 가스. 일단 이것부터 짜자. Давай 술 마셔 술. д а в а 해장을 하는데 또술 먹네. 아, 우 닭고기인데 완전히. 소소. 나올지야. Это ты побольше соль, чтобы была вкусная. 나도 술 много 봤어. Много надо, еще надо. И чеснок тоже много надо. 8 март. 오늘 여성의 날인데 엄마한테 뭐 선물이냐니까 아무것도 안 했대. 이거 마요는 또 쌈용을 많이 잘했구나. Вкусный очень. 삐부. Да, да. Пиво хочешь пиво? შუა უჯრა გამოხსენი კამუდისა და მანდარი ყუთები და ყუთშია. telefonou lá com pessoas. Hum. Damn it, s 무치감도 시켰어. 호수 가득 들어가 있고 오작 호리. 미안합니다. 아 고수 냄새 좋다. Este é Daúd Zahir Zazer. Oh, Daúd Zahir. Ele dá muito. Boa! Mide Daúd Zahir, mide. Ei, esse por aqui, Arvinda. Ei, vou tocar. Hum. მე და ეს. როგორ არის? უთხარ საქმე რო ჩამოვა. მე მგონი გავლილი მექნება პური რო გამოაცხოთ ის გადაიღეთ თონეში თქვა რა უთხარ. ты знаешь тонеда ტონერ ლე. ტონერ ტონერ მ, когда первый раз ты вернешься придешь сюда тут Она будет хлеб печь там поне. Угу. Есть с ними, если хочешь. Когда и мне погорать. Там где кирави. Понятно, мы здесь. Сюда чай идти. Да, ну, а тихо замаирет вообще. Да, я вообще не хотел. Далее, ага.